Der Kampf ist natürlich sehr, sehr groß, weil es eine Weltmeisterschaft ist. Ich boxe gegen einen Olympiasieger. Der Usyk ist äh, ein ukrainischer Nationalheld und ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Kampf jetzt. Für <laughs> den soll, <laughs> der muss jetzt mal am Samstag starten und äh, das Ende wird sich dann äh, während des Kampfes äh, entscheiden. Auf jeden Fall, äh, als allererstes sollte ja der Kampf in der Ukraine stattfinden. Ich habe mich schon gefreut, damals eigentlich in die Ukraine gehen zu können, weil ich habe sehr viele Freunde in der Ukraine. Ukraine ist ein sehr schönes Land. Und vor allem in Kiew wollte ich mal sehen, ein bisschen äh, durch die Stadt schlendern, weil er hat ja sehr viel Geschichte dort. Ich habe auch äh, wirklich, wie kann ich nochmal betonen, sehr viele Freunde in der Ukraine. Und Leider Gottes hat das dann nicht geklappt, weil ich weiß nicht warum. Jetzt der Kampf hier in Berlin, umso schöner dann noch quasi und ist, ist halt was Tolles, wenn man quasi vom heimischen Publikum boxt. Mhm. Er ist, <laughs> er ist ein guter Boxer, nur sein Kopf ist so viereckig und ist schwer zu verfehlen. Meine starke Sachen, ich kann gut boxen und ich sehe immer gut aus.